Yeah! Pour la cotomie Hello. Hey, gelato Hey, pop pop Oh, oh, oh. Banana Pour la cotomie Attaquez l'homme Bleh. Bye.